Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, bagi. Kalau nak klik animasi kita hot ha, serunya. Maka tuan Tri Tidewi yang calik mata kepada isteri muda mengaja sama menanggulah juga sesok dukung wanita poh cita nebrahi hujah kau jengi panas-panas maka tuan petri manya murah ambillah juga di dalam kayak berkata buti mata tuan menteri Cidewi bubuh di dalam kayak Cina aku ni nak tahu ya pula dari patah laut anak guru yang muda-muda dari buti timur pula mula tahu ke pula buti mata tuan menteri Cidewi di dalam kayak Cina tu ni di tempat kolam kolik pula naro lagi pula pengasuh Pak Orang eh pengasuh Ku Apa iya Ada lep belakang ni Apa sama eh Ada le Ada buruk eh hmm, hmm, Sama Mata muka kena colek Kau mocik kena colek Mocik Mata muntiok apa buat apa Mata bengok Sadak you Aduh Sadak you gambar dia Aku tak tahu kena budak kata Ha, tu dia besain. Eh? Ha. Abe yo. Ada. Abe ma. Oh. Jangan ha. tiok lah juga pengasuh tiga orang. Kita tak boleh dah duduk sini. Marilah juga kita berjalan ke dalam hutan cerai bukit buka gunung ni. Tak boleh kita duduk. sebab kita duduk tentulah juga kita mati. Ambo ni gak mata molek tak lapuk dah. Hoi ibu bini juga tahu nyanyi kepada tua sini. Itu jalan mana ya? Nak sapa dalam hutan ya. Lepas kita ni sudah sapa dalam hutan. Tepat pun tatu kepada kan, Pun tuan kudu. Hari ni mocik tu antri si Dewi letih sorok badai. Sebab dia ni sapa bulan nak beranak esok karang dah. Lepas tu kita tiga ni Siapa dia jaga Siapa dia tidur Tak cakap kita sebab kat jaga Belakang kita tiga orang ni Ah kita kira set tu eh Siapa dia tidur dulu Kita gila Gini Meletak onda-onda saya Biar meletak Meletak uh, ah, Mula-mula ni kita kata ke Amor tidur Apa pasal tidur dulu kita gila Lepas mau tidur bayar dengan memak jaga Hang kita gelik. Patut mau tidur, abang mak abis jaga pula. Ha? Patutlah baga mau tidur, abang mak abis jaga. Ah, tak kena sai. Gila-gila semua mu nanti tidur aku tu gila kan nampak tidur. Dengar kau dulu. Kalau nak dia. Al ah, tak ada nak molek sai. Mula-mula ah, mau tidur. Ah, mau tidur. Lepas mau tidur Habis mak Habis yuh jaga Ha ya lah lah kita, kita, kita gili Habis mak Habis yuh jaga ah, Mau tidur Ha Ha mau tidur Habis Habis mak Habis yuh jaga Ha Ya lah Saya mana Pak aku tidur Jaga semacam ni Oh Dekat duduk tidur Tujuh kali bokok, tujuh kali betul Pengasuh itu apa dokok pengasuh Macam mana aku sini Kamu diantara berkata-kata Wajah nyemuruh, arnunya nyemase Pucat dengan tubuh, layu dengan badai Tengok kulit, berjalan laju kau akan turun Sekitis-sikis, berjalan dengan suara jari Menceritakan para lagi, yang tua apa dokok Tuiku maraja nama kau putih, tuiku Tidak tuiku sore jadu rusin Tidak sore jadu rusin pati pusing juga ku Aduh, hari tua apa raka? Jadi kamu tahu di kami kan sangat berusing Pati tahu tuaku Pikiran tuaku separuh menjadikan sasaran gila Kamu tahu penyakit hari tua apa raka? Berimim tuaku maraja nama kau putih Benar Sabaklah juga penyakit tuaku terjadi Bono tuaku tuam tercilewi tidak seperti bono dulu do. Aduh, pengasuh itu apa dok? Oh ya bangga para kini kami sabar di wajah yo sabar di wazali kalau waktu itu wazali utema kami bayar mah utam budi kami bayar budi utam malu kami bayar dah korang di pasok itu apa dah Oh ya so aku pono tu ikut tuam tri tri dewi mato tak napok daku dengan semua Nyawa Azali kepada isteri muda Aino Tui Kemaraja Seramu Tuan Petri Maya Mahura Colik buti mata bono tuiku Bubuh di dalam kejin aku ni Aduh, masuk orang tua bono Sabarlah juga kami tak boleh tidur beradu ku sini Hai sangat Mereka boleh waktu Cuma dua boleh lagi sama lelah perahu jahiyo Jadi bono kami tuan Petri Sidewi Pengasang itu apa dogo? Mata tidak nampak dan nyicalek kepada istrimu dan jago mengajar kamu. Ternyata itu mengajar ini kau putih. Aino tu aku mengajar seramu negara tak ada aku lah. Okey lah ibu, bu, istri dua juga. Tak siapa abang zoling pada kaya tua begini. Macam mana kita nak buat apa kaya tua pada kau? Macam mana pengasuh? Begini ku. Ku kicu pula dengan bono tu aku tuam Tri Dewi. Hari ini patin royak pada keduaku Jika lo tak dapat Buka mah, buka perut Jalur mah, jalur perut Tentulah juga Buti mata tu aku tuan menteri Cidewi Tak boleh ku Aduh, pengacara tua apa dah kau Kamu berkata apa kena kena dengan buka mau kat pera jalan mah jalan jalan apa dengan sebab apa dengan kanda apa dengan cerita asal dulu tak kalau mula pengasar itu apa dah kak Buti mata bonda tu aku tuam menteri dewi di dalam kenjen aku ningku. ku Sudah tahu di tempat kolang kolik pula naro Lepas tu Nyo makai kepala kan ike putih sisi rumah Ike putih sisi rumah makai putih bontak bonda kami tuam menteri dewi. Benar tu aku Lepas dia makan peti mata bono tu aku stilewi. Tu aku kena ambil lah juga buka mah buka perut jalan mah jalan perut. Kalau tak boleh buka mah buka perut jalan mah jalan perut aku. Tak boleh lah nak ambil ke putih sisi rumah jadi makan peti mata bono tu aku stilewi. Aduh bang atong itu apa dok? Buka mah buka perut jalan majal pego di mana mana tulisina kami no bana kami tak sanggup lagi mengatakan berita eh haji lulu dan hati remur dan di dalam ada lagi bahasa itu apa raga jalan majal pego duduk lagi tapak tangan di wapan taro guru agung buka ma buka pego tu jika tu aku tak layak patik no dan patik no agono tentu dewa bantara guru tak bui dengan semua, tu aku royak nama patik no guru bui tapi ke bila tu aku buka jalan mah jalan perok Kena wingat ku Wingat apa? Wingat apa? Buka mah buka pega boleh wingat apa? Bukan sakit dua apa dah kak? Wingat jangan boleh putus orang Kalau putus orang nyanyi lah buat kita Saya kita, sobat kita, rakyat kita Sorry kena bunuh Putus dua orang kena bunuh Putus tiga orang Tiga orang kena bunuh Aduh bukan sakit dua apa dah kak? Tak guna dah fikir benda tak pernah sabar ikut dia lah putu tak pun aku tak aku tak rela hari ni asal boleh bukan mau kau jalan mah jalan pegak selo tu ikut ni ambil dekat tanah goro kau kengi Soalnya bono tu am tri dewi tu Kalau tu ikut nak jumpa apa boleh Tak si jumpa apa boleh Biarlah juga kami tanya orang jumpa apa ke dulu Kalau kamu kata su naik kami naik Kalau kamu kata suki jumpa bono Kami jumpa bono Gini ku Jumpa lah bono tu ikut sendiri takut di dia sore ni ke Tak boleh kita patah lagi Buruk baik cermin lawan Dia bono tu aku Takut ada dia ikhtiar aku jalan lain Dia takut mati gaya jatuh dia sore Tak apa ketua baru kami jumpa lagi Bono kami tuan terisi tidak lagi hari ni Maka maka jenuh putih Pikir tak kenal kamu tak sapa Dengar kata-kata itu apa dah kau? Jelma di tempat puno Tuan Menteri Cik Dewi dengar Serta merata lagi Belah